ну що, я бросив, буду там сидіти у городі. Тут от треба теж перерили, треба трошечки там щось посадити. Роботи не почати край, а е, ви кажете, в городі будуть сидіти.